तो आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में अगर इस कंपनी की मार्केट कैपिटल देखा जाए तो seven thousand forty crore and current price अभी यहाँ चल रहा है सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन पैसे means almost sixty eight rupees अगर इस स्टॉक uh, की स्टॉक पी दिखाया जाए तो कुछ नहीं क्योंकि ये नई नई स्टॉक है अभी अभी जस्ट आई लॉन्च हुआ है इस स्टॉक का अगर इस स्टॉक की बात की जाए तो इसमें प्रोमोटर प्रोमोटर होल्डिंग जो है 60.5 परसेंट है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है अगर किसी भी कंपनी में 50 परसेंट से ऊपर प्रोमोटर हो और 40 percent forty percent to fifty percent to upper हो प्रोमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी में so that company will really growing because काफ़ी जैसे आम जनता रिटेलर्स रिटेलर इन्वेस्टर और और बड़े इन्वेस्टर काफ़ी भरोसा करते हैं अगर क्योंकि अगर कंपनी की मालिक यहीं ही अगर कम प्रमोटर होल्डिंग रहेगा कंपनी में होल्डिंग कम रहेगा तो ये ये एक अच्छा फैक्ट नहीं होता तो इस कंपनी की एक प्लस पॉइंट है इसमें प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है सिक्सटी पॉइंट फाइव परसेंट अगर इस इंडस्ट्री पे देखा जाए तो ट्वेंटी टू परसेंट है नई कंपनी है तो अभी कुछ नहीं देख सकते हाँ लेकिन अगर यहाँ बात की जाए current assets minus current liabilities तो टोटल यहाँ इस कंपनी के करंट एसेट्स जो है six thousand seven hundred ten crore है और करंट लाइबिलिटीज़ जो है यहाँ पर five thousand three hundred seventy two crore अगर इस अगर इस अगर बेंजमिन ग्राहम की फॉर्मूला स्टॉक एनालिसिस इस कंपनी को एनालाइज किया जाए तो अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ अगर माइनस किया जाए तो कंपनी के पास एक हज़ार तीन सौ तैंतीस करोड़ रुपये बचेगा जिसका ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनी में लाइबिलिटी से एसेट रहना चाहिए तो अगर इस कंपनी के बारे अगर इस कंपनी के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका ये कंपनी काफ़ी अच्छी है बट लेकिन लेकिन मैं उन लोगों को उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जो कि तुरंत पैसा इन्वेस्ट करके तुरंत पैसा बढ़ाना चाहते हैं गैम्बलिंग मैं मैं यहाँ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ बस बात कर रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर हैं अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है काफ़ी पुरानी कंपनी है पूरे जो कंपनी की स्टोर्स है ज्वेलरी स्टोर वो हंड्रेड थर्टी सेवन स्टोर्स है पूरे आ, इंडिया और मिडल ईस्ट को लेकर काफ़ी इस कंपनी की क्या कहें से स्टलाइज हुई थी नाइनटीन हंड्रेड एट सो ये काफ़ी एक अच्छी कंपनी है अगर इस कंपनी की स्टॉक लिया जाए जो कि मैं लूँगा और मैंने पहले पहले भी लिया है और अभी भी लूँगा अगर इस कंपनी की स्टॉक ली जाए तो काफ़ी ही जैसे एक ऑलमोस्ट एक मंथ में अपनी ग्रोइंग दिखानी स्टार्ट कर देगी क्योंकि काफ़ी कंपनी अगर अगर अगर देखी जाए तो कंपनी क्यों नीचे गिर रही है हाँ तो कंपनी क्यों नीचे गिर रही है कंपनी इसलिए नीचे गिर रही है क्योंकि अगर बात की जाए तो हमारे देश में कोरोना क्राइसिस चल रही है जिसकी वजह से लोगों लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया है और जिसके चलते डिमांड कम हुआ है तो सब जाहिर सी बात सप्लाई भी कम होगा जिसकी वजह से हमारे देश की सरकार भी जैसे गवर्नमेंट हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी सोना और काफ़ी भी काफ़ी चीज़ नहीं खरीद रही है अगर अगर पिछले साल से इस साल की कंपेयर की जाए तो पिछले साल हम लोगों ने सिक्सटी परसेंट के सिक्सटी परसेंट से भी ज़्यादा सोना खरीदा था लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो टेन परसेंट के से भी नीचे almost nine percent something that's why our foreign reserve is already increase so ये सब रीज़न है कंपनी का लेकिन आ, आ, आ, आने वाले एक दो महीने में कंपनी काफ़ी ऐसे ग्रो करेगी क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना क्राइसिस अब अब बहुत ख़त्म हो रहा है बाकी बहुत सारी वैक्सीन भी लॉन्च हो गई जैसे Sputnik and Covishield Covaxin there lot of vaccine already launched so that is the reason behind this company अगर कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी नई कंपनी है काफ़ी ऐसी कंपनी है कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट तो इस कंपनी ने अपने डेप्ट को रिड्यूस करने में भी काफ़ी काफ़ी काम किया है और अपनी डेप्ट को रिड्यूस किया जा रहा है इस कंपनी का बात की जाए कौन की तो company has low interest coverage ratio हाँ इंटरेस्ट काफ़ी कम है लेकिन ये काफ़ी नई कंपनी है तो इसलिए कह सकते हो आप कि ये काफ़ी ऐसी रिटर्न देगी बस फ्यूचर में तो क्या ये टाइटन बन सकता है क्या ये कंपनी फ्यूचर की टाइटन बन सकती है तो उतना तो मैं नहीं जा पाऊँगा लेकिन हाँ ये कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी more than three hundred upper ये छुएगा बट हमें इंतज़ार करना पड़ेगा हमें हमें वेट करना है जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसकी ज्वेलरीज जो इंडस्ट्री है कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटल है market cap top four company in India first is Titan second is Rajesh Exports third is Vaibhav global and fourth is Kalyan Jewellers so ये सारी बातें हैं इस कंपनी की अगर इस कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो ये March March two thousand twenty का जो सेल्स है two thousand one four one thousand four hundred one March two thousand twenty one का थ्री थाउजेंड फिफ्टी सेवन ये काफ़ी इंक्रीज हुई सेल्स प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट घटी है दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी से मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी जाहिर सी बात घटने की क्योंकि कोरोना क्राइसिस अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये भी घटी है because of corona crisis net profit ये भी घटी है वन वन थर्टी टू से seventy four because of corona crisis so this company is all about people and people demanding gold अगर अगर जाहिर सी बात है कि अगर अगर जो जनता है अगर जनता ही नहीं people are not buying golds so why this company will buying golds and making jewelleries अगर जनता ही गोल्ड की मांग नहीं करेगी तो पीपल तो ये सारी कंपनियाँ गोल्ड क्यों बाई करेगी अगर गोल्ड बाई नहीं करेगी तो जनता जाहिर सी बात अभी डिमांड कम है क्योंकि हम लोग अभी अपना पैसा सेव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस हम लोग अभी गोल्ड बाई नहीं कर रहे हैं that is the reason so that's why means ये कंपनी इसलिए गिरा है क्योंकि uh, अभी कोरोना क्राइस चल रहा है और लोगों लो, लोगों की लोगों को सोना बाई नहीं करना है अभी क्योंकि अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है लेकिन कोरोना क्राइस ख़त्म होने के बाद ही या अभी एक दो महीने में ही ये कंपनी काफ़ी ऐसी ग्रो करेगी अगर इस कंपनी की देखे जब बैलेंस शीट का sales market cap current price dividend or return on return capital employed face value promoter holdings industry P डेफ्ट इक्विटी करंट एसेट लाइबिलिटी सब कुछ सही है सब कुछ डेफ्ट की बात की जाए तो दो हज़ार चार सौ निन्यानवे करोड़ यहाँ पे डेफ्ट है लेकिन कंपनी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अप्रॉस पॉइंट है कंपनी है रिड्यूस डेफ्ट ये कंपनी अपनी जो डेफ्ट है इसको घटाने में काम कर रही है और कोई भी कंपनी अगर डेप्ट घटाने में काम करती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद थैंक यू